buenos días compañeras y compañeros. Buenos días. Pues eh, de nuevo acá, en estas broncas, tenemos ratillo de no, de no poner los pies acá en la Universidad de Costa Rica y me alegra que sea una lucha. Me alegra que sea una lucha porque hoy no es para menos. Yo entendería que esta apenas sería la primera iniciativa de una puesta en pie de lucha de toda la comunidad de trabajadores de la Universidad de Costa Rica. Porque parece que no terminamos de asimilar el golpe que hoy se está fraguando en este Consejo Universitario. Y el punto no es únicamente el golpe al salario de los trabajadores universitarios. El punto es el trasfondo que hay en esta discusión. Porque el verdadero trasfondo que hay acá es el que oculta cínicamente el señor rector, que está haciendo votos, él y los rectores del CONARE, están haciendo votos para quedarle bien al gobierno, al empresariado nacional, a los organismos financieros internacionales que son los que están imponiendo esta agresión histérica contra las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores de todo el sector público. Y es que ese discurso pelenoso y vil está calando, incluso hasta en los mismos trabajadores, lamentablemente, generando, aunque esto no es materia de psicología, es materia de lucha y de política, pero genera en ciertos sectores de esta misma comunidad universitaria incluso una especie de sentimiento de culpa por el nivel salarial que tenemos acusándonos de que esos son privilegios, tirando una cortina de humo a todo el país de dónde es que están verdaderamente los privilegios, dónde es que está la riqueza que se le roba al país día a día y quiénes son las que se la llevan. Por supuesto que el gran empresariado, el gran capital, los grandes inversionistas. Esos son los que vienen expoliando el país, enriqueciéndose a costa del pueblo de Costa Rica, no pagando impuestos. Y hoy encima de que nos atacan los niveles de salario, viene el paquetazo fiscal. Es decir, menos salario todavía para las familias trabajadoras costarricenses. La procesión anda por otro lado, compañeros y compañeras. No es en supuestos privilegios que son conquistas de los trabajadores, conquistas históricas del pueblo de Costa Rica. Y préstenle atención a este detalle. Hoy lo que está sucediendo y quienes hemos estado en las luchas de esta universidad lo podamos, entender y ver muy bien. Durante años hemos peleado en esta universidad en materia salarial por reajustes salariales. Algunos recordarán, y están aquí muchos compañeros y compañeras que uno se alegra de ver de aquellas épocas ¿verdad? en donde aquí parábamos siempre, luchando por pichuleos, que el 1%, que el 2%. A veces nos iba bien, a veces no tan bien. Pero siempre fueron luchas para mejorar el salario. Hoy ocurre exactamente lo contrario. Hoy venimos acá a luchar, no para que nos reajusten, para que no nos rebajen el salario. Y eso es inédito. es una, ese es un signo de la coyuntura en la que estamos y a la que vamos, que va a ser más drástica todavía. Porque este es el primer pulso. Detrás de esto viene lo demás. Viene la voracidad. Y encima que se despabilen los estudiantes, porque vienen por los estudiantes también. Esta no es una lucha únicamente de trabajadores, debe ser de la unidad de los trabajadores y los estudiantes para enfrentar el estrangulamiento de la universidad pública. Y en materia laboral y en materia de derechos, a propósito de la anualidad, pues cómo no la vamos a defender, compañeros y compañeras. Igual comparo. Hace tiempo atrás, los que recuerdan, las nuevas generaciones, tal vez de compañeros y compañeras, ¿no? Peleamos la normalidad, Porque de ese 3% que está en la convención colectiva nos robaban así descaradamente, nos robaban un 1,5%. Y nos lo metían ese 1,5% como parte del costo de la vida y no por antigüedad. Y aquí tuvimos que hacer huelgas para que se respetara la convención colectiva por el 3% íntegro de anualidad y no como compensación de costo de vida. Bien, hoy esa anualidad es del 5.5. Todos sabemos de dónde viene ese 5.5, creo. Pero no está más reseñarlo. No está mal reseñarlo porque aquí están tratando de culpar a los trabajadores de esa vergonzosa y abultada anualidad, cuando la vergüenza la deberían de tener las autoridades de esta universidad que no le exigieron al gobierno en la negociación del anterior convenio, como debe ser, que cuando a las universidades les imponen gastos adicionales al PES incluyendo los que vienen de sentencias judiciales, tiene que incluirse en los presupuestos y es el gobierno el que tiene que asumir eso. Ese costo lo tiene que asumir el gobierno. Y cuando los médicos a propósito de la ley de incentivos médicos. Se le obliga a las universidades a equiparar, porque eso es una equiparación del sector salud de la universidad con el sector salud nacional. Es una equiparación. Y sepan ustedes, no era solo en anualidades, era en otros pluses. Y tuvieron que equiparar. Y le costó una millonada a la Universidad de Costa Rica, yo estaba en ese momento en el Consejo Universitario cuando se tuvo que pagar eso, porque fue una millonada para 70 miembros de del sector salud y odontología que habían interpuesto la demanda en los tribunales de trabajo. ¿Por qué? Porque la universidad se negó a reconocer y a equiparar lo que tenía que equiparar por ley. La demandaron y le costó una millonada por irresponsables. Y tuvieron que pagar, y no solo pagar esa millonada, sino retroactiva, retroactiva, a 1982. Por supuesto que incluso uno podría pensar que eso era hasta obsceno. Pero bien, esa responsabilidad no es de los trabajadores. Esa responsabilidad fue en aquel momento de las autoridades pendejas de esta universidad que no le exigieron al gobierno que asumiera esa deuda, que asumiera ese costo y que se incluyera como parte del PES. No lo quisieron hacer. Entonces que no nos vengan ahora cuando se vieron obligados, porque tenían que hacerlo, a equiparar a todos los trabajadores universitarios porque entonces estaban y se estaba creando dos sistemas salariales en la universidad. Uno, el de la gran mayoría, con el 3% de anualidad de la convención, y el otro, el de un grupo muy pequeño, con una diferenciación al 5.5%. Si ustedes estudian los razonamientos que se tuvieron que hacer en aquel momento, hasta de la misma oficina jurídica, se percatarán de que era elemental, no era constitucional, no era legal, violaba la convención colectiva no equiparar a todo el mundo en el 5.5. Entonces hoy a la vuelta de, que yo no creí que iba a ser tan rápido, de cinco años, de bien viene este zarpazo viene este serpazo, con argumentos exactamente opuestos a lo que razonaron y razonábamos ahí, en ese antro, hace cinco años. Ahora resulta que no es discriminatorio, ahora resulta que no es constitucional, ahora resulta que no es un derecho adquirido, ahora resulta que es un privilegio. Y hay quienes en esta comunidad, del mismo sector académico, que son los que están promoviendo esto, inyectan ese veneno de que esto es un privilegio. Y alegan que esto no se va a sostener y que esto atenta contra el sostenimiento financiero de las universidades estatales. Mentira, compañeros. Mentira, compañeras. Eso es una falacia. Eso es parte del gran engaño al que quieren embaucar a todos los trabajadores del sector público y a todo el pueblo de Costa Rica haciéndoles pagar el costo de la crisis. Eso es mentira, porque perfectamente pueden mantenerse los niveles y las condiciones de vida y de trabajo en esta universidad si se amarran los pantalones y se le plantan al gobierno y le exigen un fondo de la educación creciente. Y que no nos digan que no hay recursos. Si se le agachan al gobierno, si se le agachan a los empresarios, si se le agachan al Banco Mundial, pues eh, obviamente no van a haber recursos. Y las necesidades no solo seguirán latentes, sino que serán crecientes. Como dirían los tecnócratas, la solución que la ven en la austeridad, que la ven en los gastos, decimos exacta y opuestamente lo contrario. La solución está en los ingresos. Hay que hacer crecer los ingresos para que precisamente las condiciones no se perjudiquen en favor de, en contra de los estudiantes ni de los trabajadores. Pero esa es una decisión política del CONARE, de los rectores, que ya el señor Henning Jensen hay que decirlo, capituló con esta decisión de querer hoy a espaldas de la comunidad universitaria porque lo estaba haciendo espaldas, porque nadie sabía y porque hoy todavía nadie sabe qué es lo que están negociando los rectores con el gobierno. ¿Dónde está la transferencia? Sabemos en qué términos se está negociando el Fondo de la Educación Superior, ¿Qué está entregando a cambio el rector para quedar bien con el gobierno? Esa marchita que está pensando para el próximo jueves el rector, tengamos cuidado, porque es una marcha tramposa. Hay que tener cuidado, porque en realidad nos quiere llevar, incluso él ya como una carta de presentación, mire, ya yo bajé la anualidad en la Universidad de Costa Rica, Aquí estamos, señor presidente de la República, para que nos siga garroteando. Y para que nos dé en lugar del siete y pico de crecimiento, que es lo que está ofreciendo el gobierno esa miseria, a lo sumo que nos dé un ocho. Y querer embaucarnos con que eso es un gran triunfo. Otra gran falacia. Está demostrado técnicamente, compañeros y compañeras, metámonos eso en la cabeza, no es fantasía. Está demostrado técnicamente, por lo menos hace cinco años que discutíamos la negociación del FES, que las universidades estatales para mantener una oferta académica al pueblo de Costa Rica digna, decente, creciente, ese crecimiento no, lo dice Monestel, lo decían los técnicos de Oplau y del CONARE, y las proyecciones y esas cosas. Óiganlo bien, del 19%, para mantener crecimiento y enriquecer la regionalización, la oferta académica, todo. Y recuérdenlo, Todas las comunidades universitarias nos unificamos en un plan de lucha, sindicatos, federaciones estudiantiles, consejos universitarios de hace cinco años bajo la consigna del crecimiento real del 13%. ¿Qué hicieron los rectores? Qué ingratos, qué ingrato recordar eso. Nos traicionaron Traicionaron a las comunidades universitarias que estábamos en pie de lucha, en las calles, peleando por ese 13% de crecimiento. Y como vándalos, en la noche, a espaldas de todo el mundo, negociaron con el gobierno. Pasándole por encima todos los acuerdos y a todo el esfuerzo de lucha ¿Qué habíamos hecho en las comunidades universitarias. Hoy, compañeros, estamos en una situación, en ese sentido también, inédita. Antes uno marchaba con los rectores, aunque no confiaba en ellos. Bueno, si está diciendo que va por el 13, yo voy con doña Yamilet, está bien, de ahí hay que ir. Yo no creo que ella vaya a aguantar el 3. Pero bueno, si dice que va a pelear por el 13, voy por el 3. No puedo decir. Si digo que esta señora va a traicionar, nadie me va a creer. Habrá que hacer la experiencia. Pero hoy marchar con Henning Jensen tiene que ser condicionado, diferenciado. No hay que marchar con Henning Jensen para que nos ponga la soga al cuello. No hay que marchar con Henning Jensen para que estrangule también las conquistas estudiantiles. Y para que se ponga de alfombra y se arrodille y le capitule y como un servil se le preste al gobierno y a los organismos internacionales que son los que están marcando la cancha aquí. En fin, compañeros, compañeras, podríamos hablar más sobre el tema. Nada más decir lo siguiente. Igual, y esto sí es importantísimo también aquí, que no, que no nos convenzan de lo contrario. La anualidad en el 5.5% no es un privilegio. Es parte integral del salario. Cualquier modificación al salario tiene que ser negociada, acordada con el titular de la convención colectiva que es el sindicato. Y si hace cinco años, estando yo en ese consejo, y por eso es muy sucio, muy desleal, que usen el nombre de uno para querer traficar este golpe al salario de los trabajadores. Porque es cierto, yo me opuse y fui el único miembro que se opuso al aumento del 3 al 5.5%, pero no porque aumentara o estuviera en contra de eso, por algo que es de principios, compañeros y compañeras, y si fue válido hace cinco años, hoy tenemos que exigirlo con mayor razón. Simple y sencillamente porque era un acuerdo unilateral. Simple y sencillamente porque no se estaba haciendo en consulta con el sindicato titular de la convención colectiva y en ese sentido se estaba irrespetando la convención. Y hoy que van más bien a disminuir con mayor razón el sindicato tiene que ser el interlocutor válido en esta vil maniobra que se está generando en ese consejo universitario. Por eso, compañeros y compañeras, me alegra que hoy estemos acá, en esta jornada. Me alegra haberle aguado la fiesta al rector, porque en él, señor Henning Jensen, usted lo estaba esto planeando a espaldas de toda comunidad universitaria. Él se lo tenía escondido. Es más, le voy a decir una cosa. Lo tenía listo para plancharlo el jueves pasado. Y por detalles de procesos reglamentarios ahí, no dio el golpe. Entonces tuvo que traerlo a la sesión de hoy. Dichosamente nos enteramos. Y mi reconocimiento, por supuesto, al sindicato, a su junta directiva, a ustedes, para que nos entusiasmemos, nos animemos a defender esta gran conquista y mi reconocimiento también a los miembros del Consejo, que han sido fieles y leales hasta este momento en mantenernos informados y en estar defendiendo los derechos de los trabajadores en ese Consejo. Muchas gracias compañeros y compañeras y un paso